En vídeos anteriores estivemos vendo a, operativa de Odoo para controlar a facturación e a xestión básica de cobros e pagos. Que emites unha factura, registras que se, que se cobrou no caso dun cliente, tan, cando se envía unha transferencia, cando a base emitir tip pues, registras un pago, ou ben cando as operacións se fan contado e demais. En este vídeo Vamos a facer un simple exemplo de como se emitiría unha factura con recibo domiciliado e como se xeraría a orde de cobro para pasarlle ao noso banco. A orde de cobro é un concepto que nos permite, eh, por decirlo así, xuntar en un ficheiro unha serie de operacións que queremos que o noso banco eh, te, eh, faga. Por exemplo, podemos xuntar as facturas dos de 20 clientes eh, que teñen un vencemento semellante ou igual e dicirlle, vale, pásanos isto o cobro en esta data de vencemento. entonces o banco eh, automáticamente é capaz de coller ese ficheiro e ilo procesando. Pues, pasa o primeiro recibo o cobro na, na conta do primeiro cliente, o segundo o segundo que, que incluíche no ficheiro tamén o pasa a conta do cliente, etcétera órdenes de cobro eh, típicamente se utilizan para recibos domiciliados, pero tanto as ordes de cobro como as ordes de pago poden empregarse para máis cousas, para transferencias e para calquer cousa, clase de operación que eh, queiras facer co, co teu banco seguindo esta técnica, subir un ficheiro con eh, operacións. A maioría das empresas, sobre todo as máis pequenas, É raro que emitan tantas transferencias á vez como para que lles compense andar a, a crear ficheiros e subilos a, a web do banco. Así que non hai moita necesidade de facelo, pero para unha gran empresa podría chegar a ser unha gran idea. As pequenas e medianas empresas tampouco necesitarían estrictamente este sistema de emisión de recibos, pero inda así é bastante usado. E como é bastante usado, pois está ben saber como, como funciona. Así que sen máis, vamos a facer un exemplo, creamos unha factura con algún cliente que, emite, que se lle emita un recibo domiciliado, e sen máis validamos a factura. Aquí vemos que temos un botonciño que é engadir a orden de cobro. Realmente podemos facelo así. Podríamos facelo así. Ou podríamos crear un orden de cobro e facelo así. En calquera dos casos, o que se vai xerar é este tipo de fichero, que, eh, cando confirmemos, poderemos descargar e enviar ao banco. Aquí estarían todas as transaccións que queremos que se fagan, Aquí podré, nos permite engadir máis. E aquí simplemente confirmar. Unha vez que confirmas, aquí o tú comprobou que ten os datos suficientes para serar este fichero, é simplemente seralo. Descárgalo. Gárdalo en algún sitio. una eh, una vez que te es guardado, pues simplemente os subes. con ese botón ya dice que o subiste su banco y que el banco lo aceptó. Entonces, en este momento, la factura que teníamos aquí marcada como pendiente, figura como, como pagada. Por supuesto, es posible que nos devuelvan este recibo. partir de aí hai moitas maneiras de eh, traballar esta causística para que si queres distinguir facturas que, que poden estar en estado de pagado ou non, si digamos que de alguma maneira pode ser que nos interese distinguir esta factura que está pagada con recibo domiciliado que nos pode devolvernos durante 50 días, salvo que teñas un mandato firmado de que non admite de que non se admite devolución de recibos ese mandato terías que ter ti unha copia no teu banco e tería que elevar el unha copia ao seu banco entonces se si emites un recibo core ese recibo pode ser devolto nun plazo pues, algo menos de dos meses entonces podes querer distinguir este pagado de este pagado En outros casos, pois simplemente eh, te vas registrando as operacións bancarias e se no momento dado recibes unha devolución, pois simplemente fas unha devolución de cobro e xa está. Tampouco ten maior misterio. A operativa de para facer isto mellorou bastante co tempo e agora é bastante eh, sinxelo. O sea, sería tratalo con detalle, pero iso eh, nos daría un vídeo moito máis longo que o que pretende que este que se lo pretende por un exemplo de como se fai que non ten máis que o que, aba, que, o que acabamos de ver. Colles facturas, as metes, as asignas a unha orde de cobros, a orde de cobros subes ao banco e o banco que se busca vida para cobrarlo. Así que sen máis, ata o próximo vídeo. caloiño.